pastas ya vamos a ver de qué es y el sofrito ¿cómo es? ¿cómo se llama? Em, pastas sabatinas para una visita especial y es... las pastas son pastas a la menta con sofrito de tocino y verduras con un poco de, mango vivo en el fondo del plato ¿y es OK eso? es el tocino. ¿Y cómo hacer eso? Eso se lo va, se va a mezclar las pastas enseguida, o a cada uno le sirvo también un pedacito, mejor, así cada uno salticos también aguanta. Está crudo todavía, ¿no? Estamos en la casa de, Cristo, en su taller. Es que todavía no, no, estamos empezando a comer. Está chévere. Estamos sirviendo y terminando el plato. ¿Se les está cocinando.